Sono Paola, eh, vengo dall'Italia e vivo da otto anni a Berlino. Qui mi sento al centro dell'Europa e io credo in un'Europa di pace, di giustizia e di democrazia. E per questo sostengo Sirisa, perché amo l'Europa e voglio cambiarla. Le politiche di austerità hanno creato enorme povertà e arricchito chi era già ricco. Ma in Grecia la situazione è drammatica, c'è una crisi umanitaria e sono in molti a non avere più assistenza sanitaria e addirittura non essere in grado nemmeno di nutrire i propri bambini. Sostengo Sirisa per chi dice basta con queste politiche, vuole ridare dignità alle persone e far pagare i ricchi, gli evasori fiscali, gli speculatori e punire i corrotti che hanno provocato questa crisi. Sostengo Sirisa perché vuole mandare a casa la Troica e la vecchia classe dirigente che ha portato l'Europa alla catastrofe. Sostengo Sirisa perché se vince Sirisa cambia la Grecia e cambia anche l'Europa. Se vince Sirisa vince l'Europa giusta e vinciamo anche noi.